Ilalaglag ka rin namin Isko Moreno. Ito naging banta ng maraming supporters ni Doc Willie Ong sa Manila City Mayor at presidential candidate na si Mayor Isko Moreno Domagoso matapos ang balibalitang tila ilan sa kanyang mga supporters ay nakikisa at tila sumasanib kay Davao City Mayor Sara Duterte at kumpirmadong may binubuong koalisyon. Marami sa mga supporters ng viral doctor ang hindi nagustuhan ng di umunay hindi pag-imik ng Manila City Mayor at pakiwari ng marami sa kanila. Di umunay gusto rin ng mga supporters ni Yormen na may dikit ang pangalan nito sa vice presidential candidate at presidential daughter na si Sara Sara Duterte Carpio. Dahil dito ay Derek Sham Bumuelta ang mga supporters ni Doc Willie Ong at binantaan ang Manila City Mayor na di mo ni ilalaglag rin nila ang alkalde ng Maynila sa upcoming May 9, 2022 election. Narito ang full report na umani ng samot-saring komento sa mundo ng social media. Patunay na napuno na ang mga supporters ng viral doctor na si Doc Willie Ong at deret binalaan na ilalaglag nila si Manila City Mayor Isko Moreno sa upcoming 2022 election matapos di magpasa walang kibo sa koalisyon na ginawa ng kanyang mga suporta na idinikit ang pangalan nito sa presidential daughter na si Sara Duterte Carpio. Kumpirmadong na-turn off ang ilan sa mga supporters ni Doc Willie Ong sa di muna pananahimik ni Mayor Isko at hindi man lang raw nito maipagtanggol ang kanyang katandem sa Aksyon Demokratiko at Vice Presidential Candidate nito na si Doc Willie Ong mula sa mga supporters ng isa o Isko Moreno at Sara Duterte Coalition Tandem. Marami sa kanila ang tila nalulungkot sa sinapi ng trending viral doctor na di ni pakiwari ng marami sa kanyang mga supporters ay iniwan si Doc Williong sa ere na nag-iisa. Marami sa kanila ang naglalabas ngayon ng sama ng loob at pinanindigan na dahil sa tila hindi pagtatanggol ni Yorme kay Doc Willie ay ilalaglag nila ito sa upcoming 2022 election. And the netizen posted, Ay ganun-ganun na lang yun Yorme, hindi mo man lang kinontra ang koalisyon na binubo for you and for Sara Duterte. So paano si Doc Willie Ong? Bastusan na pala ng running mate ngayon. I'm so sad for the great doctor. I knew it! Kilala talaga ng taong bayan ang pagkatao ng mga makaisko tulad ng kanilang amo, mga manggagamit, palingbing at salawahan. To be honest, me and my family are turned off 101% when the news came out na may isa na coalition ngayon because nag-second na si Isko kay BBM. So they assume na raw na kaya ni Isko ipanalo ang 2022 with the help of Mayor Inday's vice presidential bid. We came from not so medical family, my aunties and parents are something related to the job, and most of us convinced by Doc Willie and his platforms. So we decided to believe on him and dali na rin si Isko as his running mate. Talagang kumapit lang kami ng 50-50 kay Doc Willie kahit na alam naming tagilid na siya when Mayor Sara filed her COZ as Vice President and katandem pa si BBM. Pinanindigan pa rin namin kahit na alam naming no chance to win. Ang thinking kasi ng mga aunties and uncles na ngayon, doctors and frontliners ang kailangan to ease this pandemic. And of course, my relatives knows what is really happening on the battleground. But not until today, na parang iniwan ni Isko si Doc Willie kasi mas tinambal siya kay Sara He convinced Doc Ong to run as his VP for the 2022. Pero bakit parang dead mas isko at di man lang idepensa ang tambalan nila ni Doc Willie Ong? Dahil ba gusto niya rin ang maibigit sa malakas na frontrunner, dakilang user. Kung ganun-ganun lang din, parang iniwan si Doc Willie Ong out of nowhere. My whole family will vote BBM Sara and we suggest na maging DOH secretary si Doc Willie for the next admin. We think that would be a better one tanggalin ang mga balimbing sa lawahang politiko, mga manggagamit. No vote na kami for Isko. PBM sana nang dadal namin, biggest turn off sa'yo, Yorme. Unquote. Magpasangga ngayon na hindi pa rin makaget over ang ilan sa mga supporters ng viral at great doctor na si Doc Willie Ong na di umani hindi man lang raw kumibo o nanahimik pa rin magpasangga ngayon ang Manila City Mayor dahil sa ginagawang koalisyon na itinatambal siya sa presidential daughter at frontrunner as vice president na si Mayor Sara Duterte Carpio. Tila iniwan daw ni Yorme sa area ang kanyang katanda na si Doc Willie at hindi man lang idinepensa mula sa mga nagbabatikos dito at tila iniitsuper siya sa upcoming 2022 election. Kaya't kumbinsido ang maraming net netizens na dahil sa di kagustuhan rin ng ilan sa mga political party at sumusuporta kay Yorme ang maitambal kay Davao City Mayor Sara Duterte, ilan sa mga supporter at avid fan ni Doc Willie ang nanindigan na zero vote na para sa kanila si Yorme at tuluyan ang lilipat ang maraming sa kanila sa BBM Sara Unity in Tandem. Gayunpaman, magpauna ng sinabi ng Davao City Mayor na si Sara Duterte Carpio na kahit anong gawin pang pagtatambal sa kanya, hindi lamang kay Manila City Mayor Isko Moreno at sa iba pang mga kandidato sa pagkapangulo ay nanindigan ito na hindi na itatak Black Will o iiwanan si Bobong Marcos sa ere at magsasama sila hanggang dulo ng susunod na eleksyon. Ano yung magiging reaksyon matapos ngang magbanta ang ilan sa mga supporters ng viral doctor at vice presidential candidate na si Doc Willie Ong nang dahil sa pang-itsapwera ni Yorme sa kanilang kandidato ay ilalaglag nila ang Manila City Mayor sa upcoming 2022 national election. Test